Buongiorno, cari amigo. Muy buenos días. Iniciamos un año 2020, un año de suceso. Si iniciamos a eso, eh, a laborar, a meterle la voglia, la voluntad, la fuerza, el compromiso, las decisiones, podemos raggiungere nuestros objetivos. E importante, la disciplina. Si no metemos disciplina, no raggiungiamo ningún objetivo. Mira comando, Algunos vuole dimagrire, otro vuole aumentar la masa otro vuole trovare lavoro nuevo otro vuole viaggiare, otro vuole trovare fidanzata, otro vuole esposarse. cualquiera sea tu empeño. debe meter el cuore y empeñarte. Te le recuerdo. nessuno te regala niente. Todo el esfuerzo que fai hoy. domani se verá. Yo auguro que este año tú alce la copa, la copa, la copa. Pero para alzar la copa y será el momento de dificultad, donde tú dices, oh, no puedo más, tú, tú a tierra, tú cae a tierra, pero tú debes alzarte, no molares no molares no molares siempre los vincentes pasan por momentos de dificultad, siempre, siempre será así pero tú, tú vincerás tú vencerás si tú le metes el cuore, la dedición la voluntad, el sacrificio y la disciplina. Te recuerdo, todo lo que fai hoy Domani Cedra. Ok, pues este año será el año maravilloso, maravilloso, el año del suceso. No solamente en el ejercicio, sino en cualquier cosa que tú emprendas. De cuore, Pablo. Ok, espacamos este año. Lo